हमारे लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि साल के पहले दिन जो जन सुनवाई हुई और उसमें इंदौर के नए कलेक्टर उस समय हतप्रभ रह गए जब रामदास महंत नामक एक तांत्रिक द्वारा उनके सामने एक मानव खोपड़ी जो कंकाल की थी वह रख दी गई कलेक्टर भी इसे देखकर हैरान रह गए उन्होंने यह भी कहा कि शहर के चर्चित भूमाफिया के इशारे पर खुदाई हो रही है जिसमें से नरकंकार निकल रहे हैं कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए यह भी बताया गया कि मूसाखेड़ी शांति नगर के पास पिपलियाहाने की लगभग 200 फुट की सरकारी काकड़ की ज़मीन पर यहाँ एक कॉलोनाइज़र द्वारा सरकारी काकड़ पर नर्मदा आश्रम मुक्तिधाम शिव मंदिर हनुमान मंदिर भैरव बाबा का मंदिर तेजा जी महाराज का मंदिर जो पिछले 25 सालों से निर्मित थे यहाँ पर इसे हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है इसी सरकारी कांकड़ की लंबी चौड़ी 200 फुट से ज़्यादा ज़मीन पर एक कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर द्वारा कब्जा करके यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है और ज़मीन को खोदा जा रहा है जबकि पिछले 25 सालों से यह जगह कब्रिस्तान के रूप में वापरी जाती रही है यहाँ पर शमशान भी था और अभी तक यहाँ कई लोगों को दफनाया जा चुका है लेकिन कॉलोनाइज़र यहाँ पर दफन शबों को उखाड़ने का काम कर रहे हैं बुलडोजर चलाया जा रहा है और उसी में से नरकंकाल निकल रहे हैं सबूत के तौर पर रामदास महंत द्वारा एक नरकंकाल भी पेश किया गया कलेक्टर के सामने उसी के बाद कलेक्टर भी चौंक गए और उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए